देखिए कहते हैं विचार और चिंतन अगर हमारे विचार मन में अच्छे होंगे सोचेंगे सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमारा मन विचार अच्छा निकालेगा और चिंतन क्या है अगर हम विचार सोचकर चिंतन में यानी चिंता हमारी जो चेतना है मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है उसको हम सोच कर विचार लाएंगे तो हमारा एक जो है चिंतन अच्छा होगा प्रभु में सब अर्पण करते सुबह हम उठकर उनको प्रणाम करें और लाख लाख शुक्राना करें कि हमारा मन और चिंतन प्रभु के ध्यान में लगन में रहे तो एक शारीरिक पदार्थ है नहीं है जो ये विचार में नियंत्रित होता है मस्तिष्क में आदेश देता है कि बैठो उठो सो सो जाओ खाओ पियो प्रभु का नाम यदि ऐसा शरीर वैसा ही करने को लगता है तो शरीर वह सब कुछ करता है जो दिमाग में हम सोच लेते हैं और मन सोचता है आंखें देखती हैं और हमारा वाणी जो है बोल कर बाहर निकाल देती है हमारी सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमारा विचार मन चिंतन अच्छा ही सोचा ऐसे इसलिए क्योंकि विचार का जन्म मन से होता है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पहले मन को गिराओ यानी मन को गिरा करना उठाओ और मन जब तक आपका खड़ा रहेगा विचार आपके आता रहेगा इसलिए वही मन से ही तर्क वितर्क करते रहो pelo वो तर्क मत करो मन अच्छा होगा तर्क अच्छे होंगे इसलिए हम कुतर्क नकारात्मक ऊर्जा निकाल दें विचार से परमाणु आते हैं ये फैलते हैं इसलिए हमारे शरीर में चारों तरफ मन चिंतन विचार करके बाहर निकालने पड़ते हैं विचार को हम अच्छे विचारों में बदलें और शुभ कर्म करते रहें धार्मिक कर्म करें तो हमारा मन चिंतन अच्छा होगा इसलिए हम मन चिंतन को अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा अच्छा अच्छा सोचें अच्छा बोले अच्छे माने मन वाणी से विचार करके और थोड़े सी एक शब्द उत्तर दें इसलिए हमारा मन चिंतन आपको अच्छी तरह से विचार करके बाहर निकालेगा वाणी शुद्ध होगी और मन शुद्ध होगा आज हम विचार और चिंतन के बारे में पॉइंट को आपको पढ़ के सुनाया समझा हुआ भी दोस्तों अगर आपको हमारा ये विचार चिंतन का पॉइंट अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों मेरे चैनल बोलो सत्संग